Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal, gente. Eu tô aqui, gente, passando aqui uns 10 dias com meu tio e a gente vindo aqui nos pés de manga, nos pés de siriguela, catar siriguela. Aí vou, antes de tudo vocês vão falar assim, pô Zé, mas tá verde. Não, mas a gente tirou ele de vez, daqui uns 3 dias ele estaria maduro. Se a gente não tirar os periquitos, os passarinhos, vem e belisca e cai tudo. Não, não dá pra gente tirar todos amarelinhos assim. Seria bom, mas é difícil, porque os passarinhos comem. Aí, gente, eu vi aqui, ó. Esse aqui nós chamamos de pote. Esse aqui, gente, era usado muito na década de 85 para trás, aqui no Nordeste do Ceará. Poucos lugares tinha energia. A gente aqui funcionava como uma geladeira. A gente fazia aqui por acaso, colocava o pote, fazia aqui um quadrado de alvenaria, colocava areia e mantinha sempre essa areia molhadinha. O pote mais legal que eu vi que gelava água, não gelava, deixava bem fresquinha, gostosa de tomar, era o da minha avó Nenê, hoje já falecida, ok? Eu deixava, gente, de tomar água na minha casa logo quando chegou, não tinha geladeira, aí com pouco tempo chegou. Durante muito tempo, a gente aqui no Nordeste, quando morou aqui no Ceará, a gente tinha pote, ou tinha geladeira, mas eu deixava de tomar água da geladeira de casa para ir lá na minha avó tomar água fria do poste, muito gostosa. Hoje em dia não tem quase. Não vou levar esse poste aqui para o Ceará, porque até lá é pesado e pode quebrar. Mas se um dia eu vier aqui de carro ou então de ônibus, eu levarei. Porque isso aqui é uma cultura, é uma água saudável, fresquinha. Você põe dentro dele, vai só completando a água e ele resfria por causa da areia. Aqui, gente, nós catamos aqui os siriguela aqui, ó. E também catamos aqui umas mangas. Olha só o tamanho dessa manguinha aqui, gente. Que a gente catou aqui hoje, mostrar pra, pra vocês aqui. Uma manga dessa, dessa aqui, gente, ela dá mais de um quilo, ok? Ela não tá verde, é a casca dela que é assim mesmo. Tem manga que não amadurece total, ou não, não fica amarelinha. A casca é verde, legal, tá bom? Então, gente, aqui é, umas é aqui é a minha cultura do Nordeste, do Ceará, Vou mostrar para vocês aqui a paisagem. Aqui. Aquela casa que vocês estão vendo ali, ó. Lá na frente, aquela casa ali foi meu pai que fez. Hoje é do meu tio. Ali, ó, ele, ok, tá reformada. Ok, mais para cima aqui, ó. A casa do meu tio fica atrás desse pé de manga ali, ninguém vê. Mais para cima aqui, ó. A casa da minha avó, gente. E aqui é a casa de alguns vizinhos. Hoje quase ninguém mora mais por aqui. Aqui para cima temos a casa aqui de um amigo também, ok? E é isso aqui, gente. Estamos aqui no Nordeste, catando aqui umas manguinhas. É isso aí. Vamos que vamos, vamos lá. say it. I'm give all Olha só, meus amigos, lavamos bem lavadinho, tiramos toda a sujeira. Aqui agora vai funcionar como uma pequena estufa. Meu tio vai pôr todo o siriguela aqui dentro e vai tampar para amadurecer rapidamente, para ficar amarelinho. Isso aqui é uma relíquia, gente. É muito difícil encontrar isso aqui. Então, ficamos por aqui, gente. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui, tchau, tchau.